mata niya ay bibihagin ka Pag tumingin ka sa kanya ay matik na Parang pinanaka ni sa Sapul na sapul ka Yung mga lakad niya ay grabe talaga Pag umikot sa subol maaakit ka Dagdag pa dyan ang ngiti niya Pag tinignan ka pa niya Sure na sure na finish ka Ravi Idol Manalo, matalo, ikaw pa rin ang reyna ko Para ka lang si Kuya Will, ginawin sa puso ko Hindi kita kailangan kumpara Kasi ikaw lang baby at wala nang ang iba Ang tumawa ka, nakakatunaw na Parang sorbetes na iniwan sa labas, diba? Kung ako na nga ang papipiliin, panalo ka ang kanyang katawan Ang sarap mong titigan Because ka ba? Kasi sa spaceship, isa sa hoodie T-shirt niya at pants ay black Tas pink na panty Binaba ko sa sahig Tapos siya ay nilamig Yumakap siya sa akin Habang siya'y kinikilig Di niya rin mapigilan ng init kong dala Napapakalmot na at napapaumol siya Sabi niya, NIK, pag ibaon mo pa Bilisan mo pa Sige, sige, sige, pa akin nagbabaga ka Sumetes ka pa Kasi gusto mong dinidiyaan ka Palay ka ba? Kasi gusto mong binabayo kita Chicharong ka ba? Kasi ang ingay mo pag kinakain ka Oh, parang neneng ang kanyang katawan Peking ganda ng iyong mata't ngiti Ako'y naa-attract Dibdib naglalak Parang merong heart attack Ayaw mo sa iba Gusto mo kay NIK And I do the mother The motherfucking day Kasi shit, medyo pogi Sa mata mo'y malupet s a m b i n